야, 아. 아. lempar, ha? Kamu mana boleh lempar? Kamu mana boleh lempar? Pasti masuk. Okey, okay Okey, okay Okey, jangan. Okay, Amen.